despre a finaliza. În dicționar este a duce, a realiza ceva până la sfârșit. Uh, e o întrebare foarte tare din coaching. Uh, uite, imaginează-ți că ai fi acum pe patul morții. Ce lucru îți pare rău că nu ai făcut încă? Eu mi-am răspuns și am zis că uh, îmi pare rău că încă nu am un copil. Așa că te provoc și pe tine, dacă vrei cumva să duci până la bun sfârșit, măcar la nivel de imaginație această întrebare și să mergi pe drumul finalizării acestui proiect, să îmi scrii pentru o ședință de coaching și să te lămurești. Ceau!